bugun so'nggi bor yangraydi qo'ng'iroq jaranglamas takror bu so'nggi qo'ng'iroq esimdan chiqmas bir so'm maktabda eslaysanmi faridam sochlaringdan tortgani hali hanuz yodimda qorlar otib qochgani yodimda o'sha damlar birga qilgan sho'xlik maktabda o'tgan davrim seni unutmasman birinchi muhabbatim